bir kambag'al odam o'zini kambag'alligidan ya'ni yashashidan sharoitidan bir noshkurchilik qilib bir donishmandni huzuriga borgan ekan ya'ni men kambag'alman nima qilishim kerak kambag'alman e, bu yeyishim uyitishim va hokazo endi bilamiz endi nima deb ya'ni ne'matga shukr qilmagan ekan shunda u donishmand aytgan ekanki bo'pti biz senga 10 ming dirham beramiz lekin evaziga sen ikki ko'zing ko'r bo'ladi debdi yo'q to'g'ri kelmaydi debdi inson qo'lidagi ne'matni ya'ni insonga berilgan ne'matni naqadar qadrliligini uni yo'qotayotganda biladi u ham aytibdiki yo'q to'g'ri kelmaydi yo'q shart emas bo'pti gapirolmay qolasan ya'ni tildan qolasan evaziga o'n ming dirham beramiz haligi kambag'al yana avvalgi javob yo'q to'g'ri kelmaydi ey banda ellik ming dirhamdan ko'ra qimmatroq bo'lgan ne'mat bergan Alloh senga nolishlikka Allohdan uyalmaysanmi degan ekanlar shukur qilsa inson xudoyi taolo o'zidagi bor ne'matlarni nima qilaveradi ziyoda qilib boraveradi qo'lidagi bor narsaga shukur qilishni o'rganish kerak ya'ni qanoatni